Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle on va voir comment faire sonner le mode mixolydien sur les accords 7 qu'on trouve dans les blues tels qu'on les joue en jazz. Euh, donc sur l'accord principal d'un blues en si bémol, on va prendre le cas de si bémol 7, et je vous montre tout de suite euh, à quoi, ça va ressembler, puis après je, développe euh, tout ça. Donc sur un accord de si bémol 7, ça peut faire quelque chose comme ça. c'est le genre de, d'exercices que je vais vous expliquer, ou de concepts qu'on va avoir dans cette vidéo. Sur le degré 1 d'un blues, qu'est-ce qu'on peut jouer lorsqu'on fait du jazz On peut jouer la gamme blues, donc il y a deux gammes principales en fait, la gamme blues, qu'on va utiliser comme je viens de le faire, plutôt avec des glissés et pas trop avec des bends, hein. ça c'est en blues euh, blues, qu'on fera ça. Voilà, et là j'ai fini par exemple avec... Euh, en gros plus ou moins le mode mixolydien. Donc ça c'est l'autre chose qu'on va pouvoir utiliser sur cet accord 7. Le mode de si bémol mixolydien sur l'accord de si bémol 7. C'est un mode qui sonne beaucoup plus juste, beaucoup plus euh, droit on pourrait dire, moins blues. Et c'est pas évident de bien le faire sonner. Si on fait des phrases un peu simples dessus, et qu'on joue de façon linéaire, ça sonne pas super jazz. Euh, donc on va voir dans la vidéo comment faire en sorte que ça sonne un petit peu mieux. J'ai passé rapidement sur la gamme blues, mais c'est la première chose à travailler lorsque vous jouez un blues, même dans le style jazz. C'est pas le propos de cette vidéo, c'est d'ailleurs quelque chose que je développe beaucoup dans la vidéo qui s'intitule Le blues en jazz sur mon site Guitare Improvisation, mais là l'idée dans cette vidéo c'est de développer les sonorités qu'on va trouver dans le mode mixolydien. Alors, euh, une idée de base, l'idée principale de ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est sur l'accord de si bémol 7, même si c'est un accord de degré 1 qui bouge pas dans le blues et qui reste pendant 4 mesures quasiment euh, euh, sans bouger, on va penser au Fa mineur 7, on va penser au en fait un 2-5 qui serait en mi bémol majeur. On va penser en fait au 2 associé à cet accord 7 et on va arpéger en gros Fa mineur 7, Si bémol 7, Fa mineur 7, Si bémol 7. On va passer de l'un à l'autre et ça va nous permettre de faire des phrases très intéressantes. Alors, c'est pas exactement Fa mineur 7, c'est ce que je vais vous proposer, c'est ce qui est pas mal utilisé. Je sais pas si c'est conceptualisé comme ça, mais c'est comme ça que moi je l'ai analysé. Euh, on va penser à un arpège de Fa mineur 9 avec une onzième qui correspond en fait à un enchaînement de tierces euh, régulières quoi, dans le mode de si bémol mixolydien en partant de Fa, donc ça fait ça. Ça c'est un Fa mineur 7, la neuvième et la onzième de Fa mineur. Et l'autre arpège, c'est Si bémol 7, euh, auquel on va rajouter une simplement une neuvième dans les aigus, donc ça fait ça. Ce qu'on va faire avec ces deux arpèges, c'est les monter, les descendre, donc monter sur un de ces arpèges, descendre sur l'autre, et remonter, etc. et faire des, on pourrait dire, des entrelacements d'arpèges, de ces deux arpèges que je vous ai proposés. Je vous montre une phrase qui est cliché, qui est typique en jazz, qui utilise ce procédé. Donc je monte le Fa mineur 7 et je redescends sur le Si bémol 7. Une autre... Euh, allez, finissons en remontant. Donc ça c'est la première idée principale, l'idée brute on va dire c'est de penser au 2, 5, enfin Fa mineur 7, Si bémol 7 et ce qu'on va rajouter en plus de ça, même si c'est déjà un peu sophistiqué mais bon on va le rendre vraiment euh, sympa, c'est rajouter simplement des chromatismes de passage, des chromatismes assez simples pour aller par exemple d'une note à l'autre. Donc dans la phrase qu'on avait tout à l'heure, on peut très bien faire encore... Il y a plein de variations possibles. Cet exercice-là, il n'est pas évident euh, à la guitare, et même d'ailleurs aux deux instruments, c'est pas évident parce qu'en fait, euh, au niveau des doigtés, ça fait... Euh, au niveau des doigtés, des notes qu'on va viser sur la gamme, ça fait en fait des espèces de d'entrelacement de choses. ces deux diagrammes qui sont pas forcément évidents à superposer mentalement. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire pour bien faire cet exercice. Donc ça demande du temps, de la concentration, c'est pas évident au début. Et nous, on va passer pas mal de temps juste à créer des phrases avec cette idée-là. Euh, mais avant de faire ça, on va regarder ce que fait Wes Montgomery. Wes Montgomery, c'est quelque chose qui qu'il utilise énormément. En fait, ce type de phrase, est vraiment très souvent utilisé par Wes Montgomery même si en fait il y a d'autres instrumentistes avant lui qui ont beaucoup développé ce genre d'idées, mais lui il le fait de cette manière-là. C'est vraiment des arpèges diatoniques en fait qui montent et qui descendent, et au milieu il rajoute des chromatismes. Il utilise cette première phrase sur le morceau Blue Rose, euh, donc moi je transpose sur l'accord de si bémol 7, mais c'est pas sur cet accord-là dans l'original, donc la phrase elle fait ça. Je refais. Donc là c'est un Si bémol 7, simple. Ensuite il fait... Donc ça c'est le notre Fa mineur 9 en fait. Hein. Et il redescend sur deux notes de Si bémol. Je vous conseille d'ailleurs aussi d'écouter le solo sur Loverman, solo de Wes Montgomery, où il utilise beaucoup ce procédé. Donc essayez de reconnaître un peu ce type de phrases qui sont des, des phrases clichés de jazz en fait. c'est la note si bémol. Ensuite, il monte le fa mineur 9. Un chromatisme sur, cette note, sur la quinte du si bémol. Et ça, c'est, on pourrait dire, une enclosure. En fait, il vise cette note-là. ces deux notes sont les notes de si bémol 7. Euh, Maintenant, on passe à l'application. On va essayer donc de créer lentement ce type de phrase. C'est ce que vous devez faire en fait pour bien maîtriser ça. Donc, vous familiarisez avec ces deux arpèges que je vous ai proposés, avec les chromatismes, et cherchez des phrases intéressantes qui sonnent bien. Et après, on va faire ça sur un playback. Donc, euh, je vais faire ça tranquillement. Donc, je cherche une phrase, je monte Fa mineur 7. Alors, on va faire, euh, on va monter juste trois notes. Et ensuite, j'ai qu'à monter sur Si bémol. Voilà, j'ai peut-être rajouté un chromatisme. C'est pas mal ça, c'est pas incroyable mais ça sonne commencer sur Fa mineur 7, une autre phrase avec un chromatisme. Alors par exemple, je peux avoir, j'ai un chromatisme ici. Je peux continuer d'ailleurs ici. Et après, si bémol. C'est pas mal ça. J'essaie de pas forcément faire une montée, une descente, mais de faire une montée, tac, une descente, une montée, et de, de faire des surprises en fait au niveau de, de la, du dessin de la phrase. J'appelle ça le dessin, c'est est-ce que ça monte ou ça descend. Donc je refais ma phrase. Ok, pas mal. Maintenant, je vais essayer, je vais essayer autre chose, je vais essayer de faire Fa, Si bémol, Fa, Si bémol, Fa, Si bémol. Alors... C'est bien ça. sans chromatisme, ça sonne bien. Comme c'est assez compliqué au niveau du motif, euh, je vais quand même essayer d'en mettre. C'est pas mal ça. Ça aussi, je préférais la, la première. Et puis on va en essayer une dernière avec des chromatismes en commençant sur si bémol, j'ai qu'à faire si bémol fa mineur, si bémol. Donc, euh, c'est pas mal, si bémol, fa mineur. Ah, ça c'est bien ça. la première qui finit sur un contretemps. Ok, donc maintenant je vais essayer d'appliquer ça euh, au tempo. C'est quelque chose qui va vous demander pas mal de temps pour arriver à, à ressortir ça au tempo. Donc ce que je vais faire, avant de tout de suite faire plein de phrases, je vais juste jouer Fa mineur 7 enrichi, Si bémol 7, Fa mineur 7, et puis après j'essaie lentement de faire des phrases en blanche ou en noir, et après j'essaie de partir sur des croches. Dans tout ce que j'ai joué, ce qui fonctionnait bien, et ce qui fonctionne bien en fait avec ce type de phrase, c'est pas tellement le choix des notes précis, c'est le fait d'enchaîner des arpèges d'accords en tierces et de passer de l'un à l'autre, en, cassant un petit peu les lignes mélodiques, hein, en faisant pas que des montées et des descentes, mais en faisant des surprises, et si possible en mettant un peu de chromatisme. C'est pas essentiel les chromatismes, Charlie Parker utilisait ce procédé euh, de façon abondante aussi, mais enfin, avec moins de chromatisme que Wes Montgomery, donc les arpèges euh, diatoniques on pourrait dire en tierces, euh, qui s'entremêlent, <laughs> donc le Fa mineur 9, 11 et le Si bémol 7 avec une neuvième. Il utilisait un peu le même procédé, donc c'est ça qui fait le son de ces phrases. Il y a une vidéo sur le blues en jazz qui est beaucoup plus complète, dans laquelle je ne parle pas de ce sujet, puisqu'en fait cette vidéo est complémentaire à la vidéo sur le blues, mais si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo qui est sur mon site Guitare Improvisation, ça dure un peu plus d'une heure, et puis il y a aussi plein de playbacks sur lesquels vous pourrez vous entraîner à improviser, notamment ce playback qui contient uniquement l'accord de si bémol 7 à 170 BPM. Et il y a d'ailleurs d'autres playbacks qui sont, qui sont plus lents.